Vou tentar deixar claras duas coisas nesse meu terraço. Uma, eu não vou falar mentiras. Tudo que eu vou falar nesse espaço são ou verdades comprovadas ou opiniões, que muitas vezes não são nem verdade, nem mentira, é apenas opinião, não tem por que coincidir com a sua e devemos respeitar todas as opiniões para começar uma conversa construtiva. E outra coisa importante é dar minha opinião, tentando não ser uma pessoa chata para as pessoas que não pensam como eu. Mesmo assim, vou começar forte. Vamos lá. A música é cultura. Cultura é tudo o que cultiva ideias na mente e a música é uma das expressões mais conhecidas e compartilhadas de cultura. No Brasil e no mundo, muitas vezes é uma das poucas opções culturais ou a única que uma grande parte das pessoas tem. O consumo da cultura não é um consumo de um produto já. Quer dizer, a música não é apenas uma coisa que alguém coloca, a gente escuta, gosta, dança, canta a música, toda a cultura tem um diálogo com as pessoas. Você não só escuta a música. Se você aceita essa música, dança, canta, compra, você está concordando com o que se fala nessa música. Está normalizando aquilo como cultura popular. E tristemente, se você é mulher e vai nesses shows das bandas de forró safado, que fala de mulher como um objeto, você está aceitando que você é uma das mulheres das quais fala nessa música a cultura do lugar é representada com música. E isso faz que a música se dirija a mais pessoas do lugar a pensar desse mesmo jeito. É uma roda. Lia no artigo a semana passada a seguinte reflexão. A banda Garota Safada reproduz, através do seu repertório, controle sobre os corpos e a vida das mulheres, naturalizando e normatizando essa mesma opressão. Nas letras somos putas, interesseiras, dependentes financeiramente, objetos sexuais. Os homens, pegadores, tarados, raparigueiros, movidos pelo instinto sexual, incontroláveis, que não aceitam o fim de um relacionamento ou descartam se assim for de sua vontade. Também fala no artigo de uma prefeitura que contrata um show de forró eletrônico. Todos e todas conhecemos alguma prefeitura que gosta de contratar estas bandas. Bom, para mim, sinceramente, é assustador ver como boa parte dos fundos para a cultura dos municípios do Brasil se dirigem a, pag a, pagar milhares e milhares de reais a essas bandas que, com uma qualidade musical claramente pobre, básica, divulgam mensagens que reforçam o paternalismo, o machismo em geral. Uma vida mais sexual e dominadora por parte do homem que sempre está certo, segundo essas músicas. Claro que são as que o povo escuta. Mas será que vocês realmente se pararam a pensar que essas letras não são um bom exemplo para nossos filhos nem para ninguém? Será que se nós pensarmos um pouco, conseguimos não escutar mais? Continua no artigo. No palco central do espetáculo, Wesley Safadão proferiu convictamente sua rebuscada filosofia machista. Wesley Safadão fez sua aparição ao custo de 480 mil reais para os cofres públicos. 480 mil reais. Estamos doidos? O negócio é que se contrata com dinheiro público bandas que disseminam discriminação contra as mulheres, sendo que os casos de estupro e violência doméstica começam pela atitude de superioridade que o homem tem e que é perfeitamente definido nessas músicas. Não é normal que essas prefeituras, em vez de fazer campanha contra a violência doméstica, por exemplo, estão gastando esse dinheiro em normalizar essa violência, dando voz oficial a essas letras. Vou colocar umas frases deste estilo musical que infelizmente é do mais escutado dessas terras pernambucanas. Olha, e nem precisa procurar mais frases. Só com os nomes das bandas sai a rodada. Calcinha preta. Garota safada. Taradões, solteirões, gaviões, até cavaleiros são metáforas que descrevem claramente o estado de um jovem macho em busca de fêmeas para acasalamento nas noites de festa. Se eu aprendi uma coisa aqui, é que o menor destino é maioritariamente, e com algumas exceções, machista. Até os homens mais progressistas caem no vício do machismo. Tem um exemplo claro, um conhecido meu, com ideias bem progressistas, que fundou há uns dois anos um bloco de carnaval que se chama, atenção, Mulher Arreta ou Cara. Parece o nome de um bloco de começo do século passado, mas foi fundado há dois anos. A pessoa que colocou esse nome ainda se justifica, diz que isso não é machismo, acha engraçado, mas realmente, e olhando bem, não tem justificação possível. Tem milhares de nomes que poderiam ser engraçados e usados num bloco. Eu acho é pouco, sei lá, nomes legais. Não tem nenhuma frase que acrescente o machismo que já está tão presente na sociedade pernambucana e nordestina que é assustador. E ainda mais grave é o nome desse bloco ter sido colocado por uma pessoa que se diz pro feminista que de fato é ativista, defendendo direitos sociais, direitos urbanos. Para mim só tem uma justificativa. O machismo está tão dentro da sociedade brasileira, especialmente na nordestina, que é a que eu conheço, que o povo, mesmo inteligente e estudado, ou aberto, o que se diz sem preconceitos, nem fica ligado que o que está escrevendo ou criando, assim como comprando, dançando, cantando, é exatamente o que depois se faz na sociedade. Mesmo que você não faça. Você está normalizando essa atitude do super-homem, sempre certo, contra mulher, objeto, sem opinião válida. Por tudo isso, anima a todos nós a pensar e a fazer nossas as seguintes frases que eu gostaria de escutar nos forrós brasileiros, como o nome de um bloco também. Vamos colocar a imaginação. Eu não quero ser dono de ninguém e não tenho direito de mandar em mulher. Ela não me quer, seus motivos deve ter. Respeito todas as opiniões dela, mesmo sem concordar chegaremos a um acordo depois de conversar. Ela me traiu várias vezes com meu amigo. Vou mandar um zap aos dois para falar civilizadamente comigo. Bom, eu sei que esse último tá difícil, não quero apertar tanto. Nós somos seres humanos, temos raivas. Para alguns é difícil entender por que outros fazem o que fazem. Tudo bem, eu não estou tentando negar isso, mas se somos humanos, é porque temos a possibilidade de fazer as coisas de um jeito mais respeitoso e civilizado. Isso quer dizer respeitar a mulher tanto mais do que ao homem. Não tratar elas como objetos, e sim como seres humanos, do mesmo jeito que você trata os outros homens. Respeitar a idade, as crenças, o caráter, as decisões, até os cornos se acontecerem. Ela é um ser livre como você, com um compromisso, caso tenham casado, morem juntos, mas ser humano pode cometer erros, pode ter fraquezas. Mulher é ser humano. E você, se é homem e está me escutando, você também tem fraquezas. Vamos deixar de ser hipócritas. Hipócritas, não sei como. Vamos deixar de ser hipócritas. Poucos homens conheço que sejam fiéis. Agora, que a mulher nem pense em ter um amigo ou conhecido que a te matam por isso. Então você, homem que não chora, Respeite-se sua esposa quer marcar com amigos, conhecer um cara simpático ou até se cometeu infidelidade. Guarde seu sofrimento, escute e aprenda que a vida é assim mesmo. Ela fez uma coisa que ela queria fazer e você, mesmo sendo esposo, namorando ou apenas sendo amigo, você não é dono dela. Ela é seu igual e ela tem o direito de decidir o que fazer com o corpo dela. Ponto. Então, dou duas opções para você, homem traído que não chora. Ou perdoa ela pela que vai confiança e continua juntos, ou não perdoa ela e vai embora. Deixa ela continuar a vida dela, seja com o urso, sozinha ou com sem amantes. Ela é que decide. Você queria ser parceiro dela, mas não dá. E se ela enganou você, sinceramente, <laughs> alguma culpa você deve ter tido também, né? vamos voltar ao tema. Qual é a causa do sucesso desse tipo de músicas? Eu achei uma resposta muito boa no artigo que eu vou colocar abaixo na, na descrição. O cantor Luiz Carlos falava que a proliferação das canções de baixo nível ocorre devido à falta de educação com a qual o povo sofre e que não é resolvida pelo, pelo governo. Ele dizia: enquanto o Estado não der educação de qualidade para as pessoas, eles vão ficar o tempo inteiro ouvindo músicas de baixo nível, baixo calão. Se a educação melhorar, naturalmente as pessoas vão se afeiçoar a produtos culturais de maior qualidade. Quem faz músicas com esse tipo de letra será rejeitado. É simples assim. Não adianta agora tentar apagar o fogo quando tudo já foi destruído e não tem mais jeito. Acabando com o tema, se gostamos de músicas que descrevem que o fato do homem controlar a mulher é o certo a se fazer, Vossos filhos vão achar normal, vão adaptar essa mensagem às vidas deles. Então, minha recomendação é que não escutem essas músicas. Se querem escutar porque gostam do ritmo, leia a letra antes de colocar perto crianças ou adolescentes. Acho que isso pode ser mais eficiente contra o aborto do que proibir o aborto. Fica a dica. Bom, acho que não vou falar mais que me empolgo. Quinta vai o seguinte vídeo, dessa vez em espanhol legendado.